Seni jonim unuta olmadim Alamlarimni yenga ololmadim Qaytgan jonim yonimga azon bermagan menga Axir sevaman seni tashlab ketding sinab ketma sen meni sevmayman deb aldama ortga qayt jonim sensiz bedor holim ortga qayt jonim sensiz bedor holim azoblama sen meni ortda qiynama meni tashlab ketma sen meni sevmayman deb meni bilmadan ketma yonimdan ketma jonimdan seni sevaman aytgin yonimdan ortga qayt jonim sensiz bedor holim ortga qayt jonim sensiz bedor holim tashlab ketma sen meni sevmayman deb aldama ortga qayt jonim sensiz bedor holim ortga qayt jonim sensiz bedor holim azoblama sen meni ortab qiynama meni tashlab ketma sen meni sevmayman deb aldama Schnappet, was in Männern, save my man, all the